हेलो दोस्तों मेरा नाम प्रभाकर है और आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ गया है आपको अपील करने वाला ऑप्शन मिल गया है आप अपील कैसे करें और आपको अपील करने में क्या क्या चीज़ें करनी होंगी अपने वीडियो में और अपील करो ऐसा कि एक बार में ही आपका चैनल अप्रूव हो जाए मोनेटाइज दोबारा से हो जाए और अगर आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आया हुआ अपील का ऑप्शन नहीं आया है तब भी इस वीडियो को देख लेना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ नॉलेज ऐसी देने वाला हूं जो कि आपके चैनल को मोनेटाइज करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूं यहां पर दोस्तों आप देखो आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है एक भाई का चैनल है और यहाँ पर इनके चैनल पर एक ऑप्शन आया हुआ है अपील करने का जो कि इनके पास अपील करने का टाइम है एक सितंबर यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि कितने दिन के अंदर आप अपील करें नहीं तो आपकी अपील बेकार हो जाएगी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अपील से और दूसरा एक ऑप्शन होता है दो ऑप्शन होते हैं ऑप्शन वन बेटा वर्जन का ऑप्शन टू जो कि सब पे मिलता है तो ऑप्शन टू में अभी 24 सितंबर तक है ऑप्शन वन में एक सितंबर तक मतलब कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर अपील करना होगा और 15 एक महीने के बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर अब दोस्तों अपील करने का ऑप्शन आ गया है लेकिन हमें पता नहीं है कि अपील कैसे करें क्योंकि अपील पर जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर अपील करने के लिए दिखा रहा है यहाँ पर देखो वीडियो का यू कह रहा है अब कौन से वीडियो का यू दे दें बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप अपील करते हैं ना तो आपको एक वीडियो बनानी होगी आपको अपने चैनल पर एक वीडियो बनानी होगी जिसका ड्यूरेशन पाँच मिनट से कम होनी चाहिए ठीक है जैसे कोई भी वीडियो आप नॉर्मल बनाते हैं एकदम वैसे ही बनाना है लेकिन वो वीडियो आपकी पाँच मिनट से कम होनी चाहिए यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है कि keep your video under five minute so और mention your channel U R L within the first thirty seconds okay यहाँ पर ये दिखाना है मेंशन करना है योर चैनल के यू को विद इन द फर्स्ट तीस सेकंड के अंदर ठीक है और mention the reviewer feedback tells why a mistake ये सारी चीज़ें इसमें आपको वीडियो में अपने बताना है अपने वीडियो में आपको बताना है कि कोई क्यों हमारे चैनल पर आपने रीअप्लाई या रीयूज कंटेंट डाला है उस वीडियो को एक बनाना है आपको पर्टिकुलर ठीक है ये ऑप्शन आता है लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है रीयूज कंटेंट का रीयूज कंटेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं तो जो नहीं कर सकते हैं मैं वो बता देता हूँ क्योंकि आपको जो नहीं करना है ये अगर सुन लोगे अगर आपने अपने वीडियो में कर रखा है तो उसे डिलीट करके ना तो यहां पर लिखा हुआ है शॉर्ट वीडियो नहीं आपको अपने चैनल पर अपलोड करनी है दूसरे की वीडियो अपनी वीडियो शॉर्ट आप अपलोड कर सकते हैं लेकिन अगर आप सोशल मीडिया से उठाकर डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं वो वीडियो वैलिड नहीं है मान्य नहीं है तो शॉर्ट वीडियो नहीं अपलोड करना है दूसरा आपको करना है collection of song from different artist अगर आपके पास किसी दूसरे आर्टिस्ट का परमिशन है फिर आ, फिर भी आप अपने चैनल पर दूसरे को सॉन्ग अपने चैनल पर नहीं अपलोड कर सकते पॉइंट नंबर तीन clip of moment from your favourite show यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप किसी अपने फेवरेट शो को अपलोड करते हैं लाइक टीवी शो जैसे श्री राधे कृष्णा हो गया बहुत सारे शो हैं जो लोग अपलोड कर देते हैं तो वो चैनल मोनिटाइज नहीं करेगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रमोशन वीडियो अदर यहाँ पर प्रमोशन वीडियो अदर चैनल की आपने अपने चैनल पर प्रमोशन के लिए दे डाल दिया है अगर आपके पास परमिशन भी है तब भी वो वीडियो रीयूज्ड कंटेंट में ही आएगी और ऐसी वीडियो जो बार बार एक ही वीडियो को बार बार तरीक़ों से अपलोड किया गया हो यूट्यूब पर उस टाइप की वीडियो आप नहीं अपलोड कर सकते हैं ये चीज़ें आपको अपने चैनल पर नहीं करनी है लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चैनल पर अपील करने का ऑप्शन आता है तो आप अपने चैनल से कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करेंगे जब तक आप अपील नहीं कर देते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी वीडियो डिलीट कर दोगे अपने चैनल से तो अपील आपकी रिजेक्ट हो जाएगी तो अपील करते टाइम आपको कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करनी है उसके पहले ना उसके बाद ठीक है ये काम ये करना है और दूसरा आपको एक सेपरेट वीडियो बनानी है और उस वीडियो में लोगों के रिजेक्ट क्यों होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ जो रिजेक्ट होता है अपील वो इसलिए अपील रिजेक्ट होता है क्योंकि वो अपनी वीडियो में सब टाइटल नहीं डालते हैं क्योंकि आप हिंदी में वीडियो बनाते हो तो यूट्यूब कहता है कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वीडियो को एक्सेप्ट करते हैं अपील में जिनकी वीडियो में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में बात की गई हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में सब टाइटल चल रहा हो ये चीज़ें ध्यान रखना सब टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप आपको अपनी वीडियो के अपील करने के लिए अपनी वीडियो को जो बना रहे हो उसमें सब टाइटल होना चाहिए और उस वीडियो को पब्लिक नहीं करना है आपको अपील करने वाली वीडियो को अनलिस्टेड करना है और उसका ही वायरल आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना ठीक है दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि अपील करने से पहले सबसे पहले आपको एक वीडियो बनाना होगा जिसका सब टाइटल इंग्लिश में हो या फिर आप अपनी वीडियो इंग्लिश में बनाएं दूसरा आपको पाँच मिनट के अंदर अंदर वीडियो बनानी है तीसरा आपको अपने वीडियो का यू पेस्ट करके ही अपील करना है चौथा आपको उस वीडियो को अनलिस्टेड करके रखना है और यहाँ पर आपको बता दूँ पाँचवा आपको कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करनी है अपने चैनल से जब तक आप अपील नहीं कर देते हैं क्योंकि अपील करने के पहले अगर कोई भी वीडियो आप डिलीट करोगे तो आपका चैनल रिजेक्ट कर देगा अपील करने के बाद भी मोनिटाइज नहीं करेगा तब आपको रीअप्लाई का इंतज़ार ही करना पड़ेगा तो बिल्कुल आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है अपने चैनल के बारे में अपने वीडियो के बारे में क्योंकि एक वीडियो से आपका काम नहीं बनेगा ज़्यादा वीडियो आपकी होनी चाहिए आपके चैनल पर राइट तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आई होप वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर देना चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस कर देना मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए tata bye bye thank you so much